Здравейте, фейс маняци, ютуб маняци, музиканти, певци, певици, оркестри и бендове. Имам голямото удоволствие и честа да участвам в това музикално събитие, т.е състезанието за клавиристи. Става въпрос за фейсбук страницата. Така ще се постарая максимално, защото ще запиша първият клип, първата импровизация, чрез която ще участвате. Ще се постарая максимално така бавничко да го изсвиря това, което трябва да го изсвирите и да се състезавате по този начин и да го обясня. Значи първото, което трябва да направите, да изключите абсолютно всичките ефекти. Колко се може по-малко портаменто да има и така нататък. Тоест, ето. Без ефекти, за да, това е с цел, за да се чуят орнаментите, полутоновете, които ще изредите, алтерацията, т.е. също така арпежите, за да няма замазани орнаменти, нечетливи и така. аз ще започна да ви го обяснявам бавно. Това, което ще се изсвири е в ла минор. Вашето клипче трябва, трябва да бъде а, 2 минутки и да го изсвирите бавно един път и два или три пъти. Да го изсвирите бързо, смисъл до това ниво на техника да стигнете, което е по вашите възможности. Нали, колко се може по-бързо, обаче и да е четливо и ясно и така. Защото все пак няма да са хора, които могат да, да дават коментари и лайкове, обикновени, които не се занимават. А ще са музиканти, т.е професионални музиканти и оркестри и бендови и така нататък. Надявам се да направим едно музикално събитие, изпълнено с много адреналин и екшън. Защото знаете, че когато отидете а, независимо по участие, по сватби и така нататък, там няма как да се изявите с такъв вид а, адреналин, защото хората са свикнали да слушат нали, а, комерциалната музика, основната смисъл, нали, по-семплото изсвирване на дадена тема или произведение. По-простичко казано, нали? И за хората, особено за възрастните хора, когато почнете да, да свирите много арпежи, алтерации, в смисъл много техника да използвате, за тях е какви са тези леботи, надуване на главата и така нататък. Но тук е тази страница е за хора, които искат да усетят екшена, адреналина. Само за музиканти, за оркестри, за бендови. Просто дайте всичко от себе си. Така. Сега ще започнем с, с а, импровизацията, която трябва да, да усвоите, да изсвирите и и да я запишете. Последния начин. Значи без ефекти, в бавно темпо и после, за да се разбере дали сте разбрали точните орнаменти, абсолютно всичко арпежите е и така нататък. И следователно два-три пътя, колкото се можете, можете най-бързо. В ламиноле. Започваме с арпежче. Още един път, бавничко ще го изсвири на части този път. Втората част. час. Четвърта част. Да се надявам, че до тук сте го а, разбрали и ви е станало долу-горе ясно. А, всъщност, ако сте забелязали, съм, съм използвал и пич бендера когато сме в ла минора, т.е. само на втората степен, съм понижил сито. Между си и си бемол. Който знае за коматона, както му казват, или четвъртон и така нататък. Не ви, пред... не ви предлагам да използвате скалата, защото просто няма да е същото. На места може да използвате, на места няма, да, да няма да прозвучи абсолютно същото. По-добре с, с пичбендера. А и така наистина показват и професионални умения и качества и така. Тук особеното е, че има арпежи и алтерации. Значи, пак се връщаме на това. Така, аз долу-горе съм се опитал, толкова ми са възможности, но съм сигурен, че а, из, а, из държавите в Европа и извън Европа има много талантливи клавиристи, които могат да дадат всичко от себе си да участват. Да направим нов, да направим едно много зрелищно събитие, музикално събитие. С много екшен, с много адреналин. Дайте всичко от себе си, колеги. Аз съм Красимир и ми беше много приятно. Чао!